Hello? Hello, sir? Hello, Hello sir? Sir, uh, ma'am. Uh, parang... Hi, hi ma'am. Parang naguguluhan kaya ata dito, sir. Ba't sinisipa mo yung mga sasakyan? Ay, hindi, hindi. Ano, ma'am? Ang ganda kasi nito, ma'am. Oh. Kanina ba to, ma'am? Eh, hindi ko rin alam yung may-ari. Parang gusto mong buksan, ah. Ha? Hindi, ma'am. Kung may gusto man akong buksan, yung sa'yo, ma'am. Ay, este, este, yung, <laughs> ano, yung, eto, ma'am. Yung motor ba, ma'am? Ay, motor. Ganda, oh. Ganda, oh may ganyan ka ba, ma'am? Pwede bang masakyan kita, ma'am? Kasi yung, ano, yung, tawag dito yung sasakyan. Pwede bang masakyan yung sasakyan mo, ma'am? Eh, wala akong sasakyan, pero pwede kang sumakay. Sa'yo? Sige. Sa'yo ba? Eh, basta, mada. Ah, eh, teka lang, eh, hindi pa tayo nagkakilala. Ay, ako po pala si, ano, ah, Viper. Ang Viper. lalaking naghahanap ng forever. Oh. Gandang pangalan. Ah, ba, ako si, pangalan, ma'am. Gwapo. Ako si Madam. Madam? Madam Lexi. Ikaw nga yung <laughs> nirerito nga nila. Madam ano? Pangalan po? Pwede bang ano, may eh, tawa ano? Gusto ko na ng sakyan. Eh, kay, eh, yung sasakyan mo. Eh, hindi eh, ka rito. Pasasakayin kita. Sasakay ka ba? Sige. Sige. Eh, ano mo ko? Eh, hard. Eh. Ride. Hard, ride hard. Are you ready? Red, red. Yeah, I'm sure. Dami ka ready. Ah, sobrang ready na. Ganito ka ready, oh. Paano, paano? Ganyan, ganyan. Oh, ready ka? <laughs> yeah, ready na yan. Oh, ready nga. Parang excited ka na, ha? Oo, wait na. Ito pa, oh, ito sige, pa. Sige, Patingin ako. Paano ka... Uh, ano? Pero kay... Ay! Oh, Ay! Over! <laughs> Over! Mm. Diin na diin yan. Diin na oh. diin. Ay, hard! Oo, oh, oh, hard na hard. Oo, ano, kaya mo? Ay, teka lang, parang mapapalaban yata ako. Ah, siyempre, wala pa yan. Wala Ay, pa ba? Ah, sige, sige. Ba- Pakitaan mo pa ako. Ay, mali pala, kaya pala eh. <laughs> ito pala, ah, ito pala. Eh, oh? Aba. Mm. Mm. Aba. Eh, ilang push-up ba kayo? Ah, uh, 150. 1, 2, 3. Ah, wait lang ha. Ah. Madali. Gusto mo madali, ma'am? Eh, Madam? sige, sige, sige. Padali. Ito na, ito na. 150. <clears throat> Ayan, okay Ay, naman. <laughs> Ayan. Ay, hindi ba diba, libre lang? Ha? Dito tayo sa sasakyan kasi baka may makita sa atin at marami yung pag-uusapan natin. Doon tayo. May taxi ka ba dito? Gusto ko yung mga... Meron, gusto, ah. Napanood ko kasi yung ano mo, yung taxi mo eh. eh Nakita ko yung taxi. Nakita ba yung fake taxi, taxi ko? Yun ang negosyo ko. ngayon. Ayun, napakalupit. Sige, sige. Gusto ko eh, makapasok. Eh, Never kaso, pa makapasok hindi sa... ko dala yung fake taxi ko ngayon. Pero may sasakyan ako. Imagine mo na lang. Tara, tara, tara ikaw, ima, ima, imagine kita na sakyan? Hindi. ano? Wait ito lang. yata yung sasakyan ko eh. Pag bumukas, ito yun. Wait lang, wait lang. Nakanako, nakalimutan ko. Ay, eh, Ay sige, ko, sige, eh. sige, sige. Take your time. Alam ko namang na-excite ka na eh. Sa, et, eto yon Eto yun, Ito eh, so, hindi yung pink, mahirap lang ako. <laughs> na, naalala ko kanina, sa lahat ng uh, wag dito, sinabihan ko, ito lang yung sabi ko, mga ito, ito, maganda to. Tapos yung nandun, maganda. Tapos sabi ko, ito, pangit. Tapos ito, medyo pwede na rin. Tapos ito yung sa'yo. oh, ganun talaga. Mahirap lang tayo. Pumasok ka dito. Pwede na to. Aanin mo eh. naman. Aanin, aanin mo naman yung yaman mo kung hindi ka naman masaya, di ba? Oo, aanin mo yung magandang sasakyan kung walang babae sa loob. Yun, yun. Nadali mo rin. Gusto ko sana sabihin kasi nakakaya eh. Nahi nahiya. Pati ka lang, maghahanap ako ng pupuntahan natin. Ano, may ano ba dito yung tawag dito, strip club ba yung tawag? Hindi ko alam yun eh. Strip club? Eh, baka maghahanap eh. tayo. Eh, gusto mo pala yung nalalasing ah. Uh, wrong parking po tayo. Ha? <gasps> wrong parking! Hindi ko po alam! Sure, sure. Kahit uh, ako wrong parking. Sure, kahit ako. Alam mo Dala mo yan, sir. Oh, sure. Ah, ah siyempre, ah, general, oh, paki, ano din. Sorry, teka lang, sir. Teka lang, sir. Eh, wrong parking ako eh. Yung sasakyan nyo eh. Ganun din. Wait lang. Ah, madam, sir. ito na lang po kita. Okay lang po ba? Ayun, kung ayaw po eh. Oh, eh may pangmuha na tayo, madam. Ah, bossing, wait lang po. Sir, right all joking ba yan? Titigitan ko kayo. Hmm? Ano po yun? Right all joking? Hindi ko naiintindihan talaga eh. Ride all you can daw po, sir. Pwede mo, pwede ka daw sakyan, sabi ni Madha. Teniente, teniente. Ako, hindi po ako pwede Ah, sakyan. ah, illegal parking. Pero sorry, sir. Mali pala, mali pala. Ah, mukhang Ah, illegal parking to. Kasi meron naman siyang lisensya. mo. Ah, ako. bossing, balik na lang po sa sakyan. titigitan ah, na Ah, lang bossing, kita. pasok lang po sa ah, Sige po, mesa sa bossing. Paano yung reflex yung whisper? na lang. Flex mo yung Ship page. Dami ah. Okay, traffic offense. Ah, sir, aalis kami sir eh. May pupuntahan kami. ah, ah sir. mapatitig kayo. Basta ah. Ay, hindi sir. Ako, ne- never. Sumunod lang po Sir, tayo sa sumunod ating batas. Yes sir, Sige, yes sir, sir. sige, sir. Susunod kami Eh sir, may tanong ko sir. Eh, balak namin mag-inom sana. San kaya dito mo galing? sabihin. May Hindi. urban. Eh, hindi, di Gorban ba? Ay, ko. Buti nagtanong ako. Padis, may padis. Break to okay padis na lang. Ah, sir, madam, ah, liquor ban po ngayon, madam. Ay, di ko po ah. alam, sir. Okay lang, sir. Di ko pa naman nagagawa. Eh, lalo dun, magmamaneho ka pa eh. Pang, madam, kung bawal yung mga aksidente kayo, bawal yung madam. Naku, mahir, oo. Wag kayo... Hindi, eh, ako eh, binibigyan lang naman kita ng pagkakataon. Ah, sige, sir, walang problema yan, sir. Eh, ikaw naman, ikaw ano na iniisip mo. Pareho tayo na. Ano naman, sir? Dito, sir. Pagbalik oh, mo na yung 20,000 ko, sir. Napark ko na ng maayos. Ang bait pa rin, hindi po pwede yun. Ay, ah, hindi po ano pwede yun? Sir, si... Si po nasa ticket natin ng ah, city. Commander Aguila. Eh, dapat di mo muna kasi tinikit, sir. Ah, kumandante po ko. Nagugutom kasi, pahingi naman. Paano ba yan? Pwede ba? <laughs> Nagda-drive kayo, may quarantine pass, may quarantine pass ba kayo? <laughs> Nasaan na ba? Eh, wala po, sir. Ayun, maraming salamat, sir. Ba't sir, bakit pa kaya ng ayaw pastel? Ayaw oh, X-muscle, X-muscle. X-X. Ba't ayaw? X-muscle, X. Yan. ha? Ah, kailangan pa yung diinan? Ah, eh, baka sa utak ko na yan na, sabi dito na, Napakasarap naman ito. Napakasarap, <laughs> sir. Galing pang burger. Nung sinasabi nitong diinan, ayun ba yung pagtusok para madiinan? <laughs> yung, yung egg, sir. Yung X, dininan ko yung X. Oh, yung, oh, yung X. Yung X. Oo. Oh, oh, oh. yung X niya, dininan daw. Dininan ko yung X ko. Ay, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, Ito, ito, itatanong ko. Bakit, paano diniin? Sir, magdidate. Magdidate pa sana. Magdidate kami. Oo. Pwede din yun, nagpos nakaparking ka, may balak ata sa pulis ha. Ah. Sige po, pwede na kayong umalis. Pwede na sir. Madama Eh, PM Para lang ako, sir. Ah. Pagka... Ay, bakit may pa-PM Ay, sorry, sorry, sorry, sorry, sir. <laughs> Ano Hindi, baka lang. baka lang. Pumasok lang eh. sa kutsi kung ayaw mong kasuhan kita ng walang level. Ako ha? po, patay tayo. <laughs> Ah, Mas parang masakit din. Sir, maraming salamat, sir. Ah, paano ba yan, sir? Kunin ko yung number mo, sir. O, sige po, sir. Paano paano ba pa, paano palabas yung cellphone ko rito? May cellphone ba ako? Ayan, ito po yung number ko, sir. F1 muscle para sa cellphone. May cellphone ka ba, sir? Parang wala. Ayun Yun ang tabi ng cellphone. sir, bigyan mo pambiling cellphone. <laughs> sir, meron ka, sir, pambiling cellphone. O sige, bibigyan kita. Pa- paano, ba, paano bang manglimos dito? Il ilimos? Wala mo na siya natin. Wala. <laughs> Ayan, may pambili ka na po ng cellphone, sir. Uy, thank you, sir. Maraming salamat, sir. Pambili ng pagkain. Sir, ba, pwede balik yung 20k, sir. Ha? <laughs> Wala ka na. Sige <laughs> lang, aba, parang corruption na yung... <laughs> Ay, sir, sir, sir, sir. Nung corrupt na ako. Lalaman. Hindi, oh, naku, sir, wala akong sinasabi. Alis na kami, sir. Ingat, sir. Love you. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Ingat ka, sir. Ah, naku, madam. Naku, sir, mapagmahal lang ako. Ano Pagmahal lang ako sa mga alagad ng batas. Sige, mag- mag-usap muna kayo dyan para mag- Pero serious na sir naman kasi! Pag ganyan po, ako lang po ang lalapitan niya. The internet is no capping. Ako lang You po ang can you can internet ganyan. her. Ah, sir, inaantay ka na Yes. Ah, na ako lang. Okay, okay, okay, Sir, sir, pwede ba maglabas ng baril, sir? Ay, napindot, ay, napindot. Oh, oh, oh wala po yun! Wala po kayo lang sir. Ano? okay, brandishing a weapon in city limits. Okay, madam. Eh, sir, sir, teka lang, sir. Teka lang, sir. Wrong flex lang talaga, sir. Teka lang, sir. Ngayaan mo ako magpaliwanag. Huwag sa akin. Nayari ka talaga ba? Ma'am, um, Teka lang, sir. Eh, pakinggan mo naman ako. I can, I ah, can ah, tour you everywhere. Ah, okay. Pwede yeah. bang I, I see you running over there. It's oh, too noisy here. Can we yeah, yeah, yeah, over yeah. there? Talangya, makukulong na ako ng babae patugdugan nyo na to. Okay, madam. Oh, ah, sir. Pwede po bang pakitaas ang ating kamay? Pag po, ayaw ba taas. Pakitaas po, ah, yung coma po natin katabi ng M. Yung pala yun. Okay, Eh, sir, teka lang, sir, makinig ka muna. Wait lang po, you have the right to remain silent and sake and will be used against me in a court You have the right to an attorney. If you can afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand your right, ma'am? Tagalog, sir. Tagalog. <laughs> Madam. May karapatan ka po manahimik. Ano man po ang iyong sabihin. ha? May karapatan kang manahimik at magsawalang kibo. Hindi ko na po alam talaga, madam. Hindi pwede, ano sir. Kailangan po yun, sir. Eh, Miranda rights bago po dambutin, sir. Eh, Tagalog. Ah. Saglit lang, ha. Ah. Saglit lang, ha. Check ko sa cellphone ko, ha. Ah. Daya naman yan, sir. Paano ka nakagraduate? Sir, ano na? Okay, ito po ah. Wait lang, madam. Uh, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo, ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang marunong. Ikaw ay mayroong din karapatang gumawa ng tagapagtanggol na iyong binili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Okay na po ba? Okay. Ah, okay po paano naman yun, sir? Nasaktan ako, sir. May babae yung kasama ko. General, <laughs> General, uh, pwede po bang sabihin sa inyo kung ano ang kaso nito?